90'dan beri, 1990'dan beri. Ben 89'da, ay 88'de geldim. 88'in sonunda geldim daha doğrusu. Geliyor. Çok zorluklarla karşılaştıklarını düşünüyorum. Çünkü Almancaları yoktu, bir yerleri bilmiyorlardı. Çoluk çocukları Türkiye'deydi. Yani çok aşırı derece zorluk çektiklerini düşünüyorum. O nesilde olmak istemezdim maddi sıkıntılar, çocuklar Türkiye'de, onlar kendileri burada kaç işe gidiyorlar. Ben evlenip de geldim. Yani. Ondan dolayı başka öyle bir gelmişliğim yoktu öncesi diyor. Evlenip geldim. Siz? Ee, ben rahmetli babam buradaydı. Rahmetli babam getirmişti. Ben 14 yaşındaydım köyden gelmiştim. Ben de bayağı bir zorluklar çekmiştim. Almanca yok, kimseyi tanımıyorsun. Bayağı bayağı bir zorlanmıştım. Ondan sonrasını işte okul, iş derken, koşturmacalık derken öyle geldi geçti. Yani. Biliyor musunuz? Evet. Evet. Çok büyük faydaları oldu. Evet. <clears throat> İlk aklıma gelen mesela kendi biraz açık konuşacağım en pis işlerini hep yabancılara yap yaptırdılar. Yani onlar olmasaydı, o altyapı temizlenmeseydi bugün buralara gelinmezdi. Yabancılar çok büyük yük aldı Almanların üzerinden. Evet. Ben de aynısını düşünüyorum. Valla şu anda ben çok rahatım. Mutluyum da. Artık o biraz kendinden biraz Tabii ki sosyal hayatla ilgili ama benim hiçbir problemim yok çok şükür. Her yönden mutluyum, rahatım. Ben de çalışıyorum, rahatım, işimden de memnunum. Sorunumuz yok yani, ee, çocuklar büyüdü. 26 seneden beri aynı iş yerinde çalışıyorum. Severek isteyerek gidiyorum. Ben de memnunum. Yani.